teu couro. Rala nesse trabalho. Rala que um dia você agradece. Rala e esquece no chão teus estilhaços. sexta-feira. Não tem lugar para onde fugir. Aceita que a vida rala e rala essa dor, na tentativa de esquecer que a dor é do ralar. E rala, a dor